Eu quando sinto que não estás por perto, tudo fica tão incerto. Eu não consigo viver comigo, pensar no amor como certo. Quando o pior inimigo é a distância, tudo isto é loucura. Eu quero estar contigo, tenho a esperança que apesar de tudo eu penso em ti o tempo todo, como se tu parasses o relógio. o tempo foge e tu vais atrás dele com a idade. Além de mágoa e tristeza, deixas-me amor e saudade. Não é justo, sabes, mas contudo fazes o tempo falar quando eu não curto fazes. Para sempre no meu mundo cabes, mas tu mal me falas, deixas-me um fundo com um par de malas. Não sou surdo quando falas. Lembras de nós juntos a sós, mas não me acuses, não sou pró em prós. Enquanto não me falta a voz, não vos quero só a voz. Vem envelhecer comigo, vamos ser a voz. Não é lógico e cu, mas por favor vem. Traz o teu mal, meu bem, mesmo assim sabe bem. Qualquer dor cabe bem, bem amor tu vais. Sem despedidas isso dói, porque a saudade vem. Eu quando sinto que não estás por perto, tudo fica tão incerto. Eu não consigo viver no amor como certo Quando o pior inimigo é a distância Tudo isto é loucura Eu quero estar contigo, tenho a esperança Que apesar de tudo possas ser a minha cura tantas saudades tuas, não se nota? Odiei aquele adeus quando bateste com a porta E para quem disse que volta, a hora demora Ainda não posso acreditar que tu te foste embora Vou tirando mal me queres, mas com pétalas de rosa Mas sei que é o bem que queres, parece que o amor goza É a solidão que toca porque sinto a tua falta Fantasma que me provoca quando escrevo esta carta Eu quero estar contigo sim, mas tu tão longe Não és a mesma que puxa este cobertor e se esconde Depois de me dizer amor, não te quero perder Porque sei do teu valor e a quem quero pertencer acontecer eu fico a pensar que não te posso amar assim Eu aqui, tu ali, dia sim, dia não Baby, viva a preservar o que ainda resta em mim De sanidade, porque por ti sou bem capaz de estar em crazy Eu quando sinto que não estás por perto Tudo fica tão incerto Eu não consigo viver comigo Pensar no amor como certo Quando o pior inimigo é a distância Tudo isto é loucura eu quero estar contigo, tenho a esperança que apesar de tudo possas ser a minha cura.